That is easy. Fala galerinha do YouTube, que fala Gabriel, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo. E bom galera, trazendo aqui pra vocês agora Five Nights at Freddy's 4. Bom, o aquele, aquele lá que a gente falou que se batesse a meta de 10 likes e 50 visualizações, bateu em menos de um dia, gente. Menos de um, um dia e pouco, dois dias e pouco. Se nem dois dias, então. Mas agora a gente tá gravando o 4. Então bora lá. A gente ainda tá na noite 1. Porque a gente nunca jogou, vai ser a primeira vez, primeira emoção. A gente só sabe os comandos direitinho. Ah, sabe. A gente sabe pra fechar a porta. Mais ou menos, né? Não, não, deve ter alguma coisa que a gente ainda não sabe, né? A gente, eu acho que a gente tem que escutar a respiração deles, alguma coisa assim, né? Fecha a porta. Oi? é fechar a porta do shift. É o de cima. É. Licença. Eu vou, eu vou comandar o fechar a porta e tacar a luz. E ele, mouse. Ai, que cagaço. Corta! Você acredita, mano? Corta, corta, corta. Opa. Chega! Eu faço tudo, eu acho, né? Só só fechar a porta e mostro. Mais a lanterna, a lanterna contra. Vai, vira. Esse, esse aqui a gente... Esse daí é meio assustador. Vamos ver, por enquanto... Bom, gente, já aconteceu um negócio aqui, tá acontecendo uns negócios, eu não sei o que que é. Mas... Tá, vamos tentar, tá, tá indo. Agora. Vai. Faz longe. Cara. Acende a luz mas tem que ver se tem respiração, se você acender a luz na cara. Se você acender a luz na cara deles, toma susto. Você tem que ouvir a respiração. Tem que ir na porta, Gabriel. Cala a boca, dá pra ouvir. Hum. tá. Ai, glória a Deus. Não. Ainda, né? Esse aqui a gente sobrevive nada. ouvi Não, não tá aqui não. Não tá aqui. Tem nada. Você tem que ouvir. Se você ouvir, você fecha a porta, entendeu? Glória a Deus. Vamos parar de jogar esses jogos aqui, me fazendo mal já. Aqui. Como fecha? Não, pode deixar. Você tem que fechar a porta. Tem que fechar a porta pra se proteger. Você que fecha. Vai lá naquela porta. Já não tá mais. Abre. Não é pra acender a luz. Se tivesse... Ai, meu Deus do céu. Continua? Sim. Olha pra olha que safada, olha pra mim. Óbvio. <laughs> Ah, Acende? Calma! Você vê o susto que eu tomo. É o início. Vai. Ela tá aqui. Gente, abre, abre. Tá aqui é 60. Oi? Glória a Deus. E já, ah, 3 horas da manhã, tira o tutorial. Aí você nem ouve, né? Você já... eu tomei susto. Na direita. Chupa Trump. Copo fecha de cima? É. Ah, tá aqui. Ah, mano, três da manhã eu vou tomar susto. Fica assim, até amanhã. Solta. Eles estão aqui. Vai. Abre, pode. Liga a luz, não tem nada. Aqui. Estão aí. Gente, boa solta. Pra Olha pra... pro jogo! <laughs> pra trás. Pra 4 da manhã, gente. Você não tá olhando pra trás. Gente, é 6 da manhã. Tá, tá aqui. Ah! <laughs> bem na frente. Cara, eu estava quase que faltando duas horas até seis da manhã. Mas foi isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Vamos tentar 50 likes pra esse vídeo, beleza? Então foi isso. Falou e eu fui!